Ati isa tureedha. Ati isa jiruudha. Ati isa bara baraan jiraatudha. Haalli sin murteessu. Bakki sin murteessu. Yeroon sin murteessu. Beekaadha beekumsi kee daangaa kan hin qabne. Guddaadhati hammana kan hin jedhamne Waaqayyo. Sabnati jaallatte sabnatti fo'atte si waaqessa. Haaleluyyaa. Mee fuula gooftaatti harka keessan bal'ifadhaa. Et Kan turteef kan jirtu kan jiraattu haala bakkaaf yeroon e moortoftu beekaa beekumsa isaa daangaa ni Mootii mootummaan isaa raafamne kan turteef kan jirtu kan jiraattu e haala bakkaaf yeroon moortoftu beekaa beekumsi isaa daangaa qabne mootii mootummaan isaa raafamne mee jedhaan wajjin kan turte jedhaan kan turteef kan jirtu kan jiraattu haala bakkaaf yeroon haala bakkaaf yeroon immoortooftu beekaa beekumsisaa beekaa beekumsisaa daangaan qabne mootii mootummaan isaa sirraafamne meena wajjin kan turte jedha kan turteef kan jirtu kan jiraattu. haala bakkaaf yeroon immoortooftu e beekaa beekumsisaa beekaa beekumsisaa daangaan qabne mootii mootummaan isaa raafamne mootii mootummaan isaas raafamne Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. ሜናዎችን ሃሌሉያ ጭዳ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አሜን አሜን ሃሌሉያ Hallelujah, Hallelujah. Amen, amen, amen, amen, amen, amen, amen, Kan turteef, kan jirtu, kan jiraatu. Haala bakkaaf yeroon hin moortoftu. Beekaa beekumsi isaa daangaa ni Mootii moo. mootummaansaas raafamu mee sagalee guddaadhaan kan turte jedhaa. kan turteef kan jirtu kan jiraattu haala bakkaaf yeroon jedhame haala bakkaaf yeroon moortoftu beekaa beekumsaadhaan kan qabne beekaa beekumsisaadhaan kan qabne mootii mootummaansaa raafamu mootii mootummaansaas mee kan turte jedhaa. kan turteef kan jirtu kan jiraattu haala bakkaaf yeroon hin murtooftu haala bakkaaf yeroon hin murtooftu beekaa beekumsa isaa beekaa beekumsa isaa daangaa ni qabne mootii mootummaan isaas waaqa alfaaf omeegaa yoo callisne dhagoonni kan isaaf faarfatan yoo nuti callisne uumamni hundumtuu kan isaaf weedduu qaban. Hallelujah, Hallelujah. An kanan waamamee waaqayyoon waaqeffachuudhaaf namni jedhu harkasaa bal'isee bee kan turte jedhu. Kan turteef kan jirtu kan jiraattu haala bakkaaf yeroon haala bakkaaf yeroon immoo beekaa beekumsaa. Beekaa beekumsi isaas daangaan qabne mootii mootummaan isaa raafamne mootii mootummaan isaas raafamne meenaa wajjin haalleluuyaa jedhaagaa haalleluuyaa haalleluuyaa haalleluuyaa

ati hin jijjiiramtu waaqummaan kee kan bara baraati mootummaan kee kan bara baraati haleluuyaa rebes pebeni bidila bara dhala bayyaas mee sagalee keessan haleluuyaa jedhaa ulfina isaatiif dabalaamee mee jedha beekumsi beekumsaan jabaanis jabaa akkasaa walmoo edaa baree bortaa akka fiixeensaa. dhagaanis dhagaa irratti hin hafuun jijjiga uumamni hundinuu wajjin harka kitii bakka isaanii jiru akkuma murteessee miidhaginni isaanii takkaas immoo fa'uu dhoksa waaqummaa kee si'if dhugaa Kan turteef kan jirtu kan jiraattu haala bakkaaf yeroon in murtooftu beekaa beekumsa isaa daangaa qabne mootii mootummaa isaas irraa fagre beekan turte jedhan kan turteef kan jirtu kan jiraattu haala bakkaaf yeroon Alabaaf yeroon murtooftu beekaa beekumsisaa jedhame beekaa beekumsisaas daanga'an ni qabne mootii mootummaan isaa raafamne mootii mootummaan isaas raafamne. Meenillee waaqayyoof haalelluyaa. Ameen, ameen, ameen. Hallelujah. Jesús wajjin kan turte jedha Kan turteef, kan jirtu, kan jiraattu. Haala yeroon immoo toftu. Beekaa beekumsa isaan sedangaan eeqamne raafamne mootii mootummaan isaas raafamne beekan turte wajjin kan turteef kan jirtu kan jiraatu haala bakkaaf yeroon haala bakkaaf yeroon murtooftu beekaa beekumsi isaa beekaa beekumsi isaa sedangaan eeqamne mootii mootummaa isaa mootii mootummaa isaas yaa bora tokko waaqeffannaan yaada keenya irraan darba miira keenya irraan darba dhugaadhaaf hafuura waaqeffannaa naa wajjiniin waaqeffadhaa haaleluyyaa kan turteef kan jirtu kan jiraattu haala baakaaf yeroo immoortooftu beekaa beekumsa beekaa beekumsa isaa sedaa gaanii qabne mootii mootummaasaa Mootii mootummaa isaas raabamu dabalaa kan turte jedhaan hime kan turte kan jirtu kan jiraatu haala bakkaaf yeroon haala bakkaaf yeroon hin beekaa beekumsa beekaa beekumsa isaa si dangaan qabne mootii mootummaan isaas mootii mootummaan isaas raafamne beerkeessan bal'afadhaa haalleluuyaa jedhaa gam haalleluuyaa. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Gooftaa kana waaqeffachuun kan isin tolaa jiru meenaa wajjiniin. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. eenyummaadhuma keetiif hin waaqeffatamta jedhame halleeluuyaa. Amen, amen, amen, Ameen, amen, amen, halleeluuyaa. Amen, halleeluuyaa. Ameen, Ameen, Sameen teessoo kee dachee irra si waan. dhiyeeffannaa urji ji'as kan nuuf baaftuu si waaqeffannaa. Mees waaqeffanna kan ta'e si ta'e argaame siis ta'e si waaqeffannaa. Hundaa sootuqee sagalee ni jaartee. se waaqee arrabni keessan dubbachuu kan danda'ume si waaqeffanna jedha samiin teessoo fi dacheerra jaallitumu si waaqeffanna urjii aduuf ji'a urjii aduuf ji'as kan nuuf baaftu si waaqeffanna kan ta'e si ta'e kan ta'e si ni ta'e. areegaa miseestee si waaqeffannaa hunda utubdee sagalee ni jaarite si waan sagalee guddaan ammi haaleluyyaa jedhana wajjin waaqeffannaa ga'a. Hallelujah, hallelujah Cedam Hallelujah Elaan kun sagalee mana qajeelotaa qofa keessaa dhaga'amuudha Hallelujah Dabalaa sagalee guddaan ameenaa wajjiniin Hallelujah Hallelujah Hallelujah. Hallelujah. Double hallelujah. Hallelujah. Amen, amen, amen, amen, amen. Lutsi waqifna. Lutsi waaqeffannaa nuti waaqeffannaa nuti waaqeffannaa meenus waaqeffanna jedhama nuti waaqeffannaa nuti waaqeffannaa nuti waaqeffannaa weedduu haaraani haaraan dura kee dhufnaa galata keenyaanis si kabajnaame weedduu haaraan dura kee dhufnaa galata keenyaan meer keessa walitti buusaa waaqa kanaaf ulfinni hin taa hermosa pura oh, oh, oh, de la vayas. Oh, akka faarfanna. Gargaarsi kee mana koo baay'eedha waaqa fayyina koo sin galaateeffadhanii kee. mana koo baayeeda waaqa fayyina koo sin galateeffadha eegumsi keedhaame eegumsi kee naannoo koo baayeeda waaqa fayyina koo sin gala warra araarrisniif keedha araarri araarrikee mana koo baayeeda waaqa fayyina koo eegumsi ኤጎምስ waaqayyo warri isiniif baay'ate eegumsi keessa naannoo koo baay'eedhaam waaqa fayyina koo singala jaalalli kee mana koo baay'eedha jaalalli kee keessa koo baay'eedha waaqa fayyina koo afaan keessaniin jedhame gargaarsi kee mana koo baay'eedha gargaarsi kee mana koo baay'eedha waaqa fayyina koo singadhaa eegumsi kee naannoo koo eegumsi kees naannoo koo baay'eenume waaqa fayyina koo singadhaa arjummaan kee mana koo baay'eedha arjummaan kee mana koo baay'eedha waaqa fayyina koo ilillee waaqayyoof mee. gargaarsi kee mana koo baay'eedha waaqa fayyina koo sin galata. Eegumsi kee naannoo koo eegumsi si naannoo koo baay'eedha waaqa fayyina koo sin galate. Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. mee dabalaa waaqayyoof ilillee waaqayyoof Iyyeesuus kan akka keen jiru kan akka keen jiru si qabaachuun si wajjiniin jiraachuun akkam gaariidha foole keenya wal baruun gooftaa koo sitna keessa jiraataa. Hafuurri kee lubbuu koof nagaadha. Si qabaachuun jirame si qabaatu. Si wajjin jiraachuun akkam gaariidha. Foolii keenee wal baruun gooftaa koo sitna keessa jiraata. Hafuurri kee lubbuu koof. Hafuurri kee lubbuu koof nagaadha. Si qabaachuun jirame si qabaachuun si wajjin jiraachuun. akkam gaariidha foolii kenne wal baruuni gooftaa koo sitna keessa jiraata hafuurri kee lubbuu koo hafuurri kee mee miila keenya naabbannee nagaa koo jennee faarfanna nagaani koo sidanaaf nagaan koo nagaani koo sidanaaf nagaani koo nagaa koo jedhaa merga nagaani koo. sidanaaf nagaanko nagaanko nagaanko sidanaaf dabalaa waaqayyoon sagalee guddaan nagaan nagaanko sidanaaf nagaanko nagaanko sidanaaf nagaanko nagaanko dhame nagaanko sidanaaf nagaanko jireenyi koo sidanaaf meeraasaa harkisan nagaan koo sidanaaf.

nagaan koo sidanaaf nagaan koo nagaan koo nagaan koo sidanaaf nagaan koo jireenya koo sidanaaf beerkeessa bal'ifadha sagaleen kee abdiin attoreera nagaan dabarree sibira argadheera bejedhaaf sagaleen kee abdiin attoreera. nagaan dabarree si biraan gadheera sagaleen kee jedhame sagaleen kee abdiin toreera nagaan dabarree nagaan dabarree si biraan gadhee sagaleen kee jedhame oo sagaleen kee abdiin toreera nagaan dabarree nagaan dabarree raasaa keessan sagalee guddanaan nagaan gootatee. nagaan koo sidhanaaf nagaan koo nagaan koo sidhanaaf nagaan koo yesus nagaan koo sidhanaaf nagaan koo nagaan koo sidhanaaf nagaan koo nagaan koo taksi nagaan. nagaan isiniif kennu biyya lafaa isiniif hin kennu isa jedhe yesuus himme nagaa koo jedha nagaan hin kennu. Nagaan mana kee jiru biyya lafaa keessan jiru nagaansi namaaf laatu biyyi lafaa namaaf laatu qabeenyi namaaf laatu waanumti kamiyyuu namaaf laatu ati nagaa bara baraatti yesus iyyaa yesus nagaa koo jedhamee. dabalaa yesuus nagaa kootu jedha dabalaa yesuus jireenya koo jedha nagaan koo sidanaaf nagaan koo nagaan koo sidanaaf nagaan koo nagaan koo sidanaaf nagaan koo ameen ameen hallelujah mee fuula gooftaas harkisan bal'ifadhaa. Hallelujah, hallelujah. Ilillee dabalaa waaqa kanaaf mee hallelujah. Sagaleen kee abdiin toreerame nagaan dabarree sabiraa argadheera. Mee sagaleen keedhaan sagaleen abdii na toreerame. nagaan dabarree sabira nagaa akka galaanaa yaa'ee hin dhumne haalalluuyaa sagalee kee abdiin tureera nagaan dabarreen nagaan dabarree sibira argadheera mee sagaleen kee jedha sagaleen kee abdiin tureera nagaan dabarreen dabarree amen, amen, amen, amen, amen. Meeqa jedha. Yesus jaalallee koo hin danda'u sitti gar garba'ee jiraachuu sitti gar garba'ee Lubbuun koos yeroo hundaa si yaaddi ol waaqaarratti siree boobootti ol waaqaarratti. Sabni qofta sagalee guddaan ammeenaa wajjiniin Yesus jaalallee koodha. Yesus jaalallee koo. sitti garaa lubbuun koo yeroo lubbuun koos yeroo hundaa ol waaqaarratti ganama kana lubbuun keessa maallee dheebotti meer keessa maal fadhaatu jedha yesus jaalallee godha yesus jaalallee. lubbuun koo yeroon ammas mee dheebuu qabdan hafuura qulqulluudhaan dheebuu qabdan dhageessisaa dabalaatti yesus jaalallee koodha yesus jaalallee lubbuun koos lubbuun koos ol waaqaarratti sideebooti ol waaqaarratti sagalee guddaan amee hawwiin garaa kooti jedha hawwiin garaa kooti si arga bara jireenya koo si wajjin jiraachuudha bara jireenya koo si wajjin jiraachuudha mee hawwiin garaa koo jedha hawwiin garaa si arguudhaam bara jireenya koo si wajjin jiraachuudhaam bara jireenya koo si wajjin jiraachudha. Mee dheebuu qabdan dhageessaa hawwiin hawwiin garaa kooti ganama kana si arguudha jedhame bara jireenya koo jedha. Hallelujah. Ameen ameen Waaqayyoo koo kana akka keetii satti argama. olii kan dhufte furii ilmaan namaa gooftaa yesus jedhame gooftaa yesus koo kan akka keeti kan akka keetiis eessatti argatu yeroo dhumetti kan namaaf dhuftu yeroo dhumetti kan namaaf dhuftu waaqayyo koo jedhame waaqayyo koo kan akka keessatti argama kan akka keeti eessatti argama olii kan dhufte furii ilmaan namaa olii kan dhuftee furiin maannama gooftaa yesus jedhame gooftaa yesus kan akka keessatti argatu kan akka keetii eessatti argatu yeroo dhumetti yeroo dhumetti kan namaaf dhuftu waaqayyoo koo jedhame waaqayyoo koo kan akka keetii eessatti argama olii kan dhuftee furii maannama olii kan dhuftee furiin maannama. gooftaa yesus gooftaa yesus kan akka keeti kan akka keeti eessatti argatu ameen ameen ameen yeroo dhumettis kan namaaf dhuftu yesus jaalallee afaan qofa mitiimi hojiin mul'ate qaraani horrate dhiiga isaa lolaasee. du'atalas nu baasee Yesuus nu gumaani nu dinqisiise hojii gooftaa kanatti warri dinqisiifatamne harkisa warri buusaa ilillee waaqayyoof haalelluuyaa haalelluuyaa Amen. yesusi wajjiniin yesusi wajjiniin maleessa attamiin darbama attamiin darbama kaleessa seenaa baay'een gabaa. keessa atamiin atamiin darbama kaleessa Yesuus wajjini Yesuus wajjini maleessa atamiin darbama wajjini yesusi wajjini maleessa attamiin darbamaa kaleessa yesusi. isaa anaaf ija kooti iji Inna innanaaf humna kooti humni isaa anaafi anaaf ija kooti iji Inna innanaaf humna kooti humni isaa isatti baree Isa baree eenyuyyuu. mootonni nabukee daandisu mootonni nabukee daandisu nanaatuuf mootonni boqosu gooftaadhaan gooftaadhaan harka baay'ee dhufee diinota nyaatamu go diinota nyaatamu goonafee herraa nafee mootonni nabukee mootonni nabukee daandisu. footonni boonsu gooftaan gooftaadhaan harka baay'ee dhufee dheenotaan dheenotaan nyaatamu bu'aa dhufee irraan hafee irraan hafee irraan irraan irraan irraan annaffaarsatti bubbee irraa nafee irraa nafee irraa nafee namni irraa feerfe irraa nafee irraa nafee galatasaa galatasaa annaffaarsatti bubbee. ชนนี้ Fiigichiin yaabbadhee naan hin cabne milki koos ganamaa natti hin banne mul'ataa koo cabsuuf kan abbale qaana'eera bitaa isaatti gale. Irraa nafee sila nafee silaa yoonaan jiru silaa yoonaan jiru nama woftaa koo dhaabadhee lafaa ka'ee sana barbaade. Sana barbaade waan mijaa'aa maaf handee deebi'aa afaan duwwaa irraa nafee irraa nafee riqichi yaabadhe naan hin cabne milki koo ganama naatti hin banne. Nyaataa koo cabsuuf kan abbalee Kaana eeraa bitaa sabti galee Eerraa nafee silaa yoona jira silaa yoona jira nama ta'e Gooftaa koo qabatee lafa ga'ee fe, errana fe, errana fe, errana fe, errana fe, errana fe. Galatasas, anna farsa, tibu fe, errana nafas ati bufee. Galgatee wal ga'ee kam jedheen kamni isaa maqaa kee maal maal jedhee waamee garaan koona keessa abbaa jedhee abbaa si